Jésus, tu es ce Père que j'ai toujours cherché, ce Père que j'ai toujours voulu. parler dans mes inquiétudes. Tu me rassures dans toutes mes bébés, Tu me fortifies. tu me fortifies quand je perds courage, tu m'encourages, désespéré, tu boostes ma foi. fatigué tu me fortifies quand mes forces me laissent. Tu m'encourages, désespéré. Toujours tu boostes ma foi. À qui, à qui? De l'ami de mon cœur, c'est toi. À ma paix, tu es Jésus, tu es tout pour moi. Même dans mes moments les plus difficiles, Seigneur. J'apprends toujours à déverser mon cœur devant toi, Yahweh, parce que tu es la source de ma vie. Tu es, Seigneur Père, cette source d'eau vive qui abreuve mon âme, qui abreuve mon esprit, qui abreuve mon être entier. Oui, Seigneur, à qui d'autre irai-je, Seigneur Tu as les paroles de la vie, Abba. Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba. ba? fortifie quand toutes mes forces me laissent. Jésus, j'apprends à compter sur toi. Désespéré, tu boostes ma foi.